Sio kweli. Tena Rayvanny amelipa fedha nyingi kuliko Harmonize. Mimi naangalia sana kwenye mtoto, unajua eh? Mtoto ule ni mdogo, unakuwa unamtesa mtoto. Sheria wangu anajua na tuna swala lake shaliripoti polisi. Oh, yeah. Kesi serious na nilimpigia hadi simu mheshimiwa baada ya wewe kuposti ile insta story ambayo ni mposti ya yule jamaa ambaye alikuwa amepelekwa mahakamani kwa ishu ya child support na mtoto ambaye yeye alikuwa hamhudumia alikuwa ana jina hilo the same Dylan na madai yake yeye alikuwa anadai kwamba alikuwa atoi child support kwa sababu alikuwa anaamini kwamba sio mtoto wake so watu wengi wakawa wameichukua ile na wakawa wameunganisha na story ambavyo imekuwa inaendelea. Wewe kwa upande wako unazungumziaje? Tunazungumza na wewe kutaka uitolee ufafanuzi kwa sababu ni ishu ambayo imekuwa na kugusa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ni mtoto wako na kuonekana vile mtoto mdogo anazungumzwa vile kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wana, wanaichora kwamba huenda kwake yeye isije kuwa picha nzuri kwa hapo baadaye. Ni muombe au ni msii mama yake, unajua ule mtoto ni mdogo eh? mtoto mdogo, na inakuwa ni kitu kibaya sana inapokuwa mtoto ina amekaa kwenye mazingira mara hivi mara hivi, sio kitu kizuri. unajua kwanza unakuwa una, un, kama unamtesa mtoto. Najua mimi naangalia sana kwenye mtoto, najua eh, mtoto ule ni mdogo, unakuwa unamtesa mtoto, pengine kuna vitu vyake vingine unataka utafanya, unamkosesha, unajua vitu, unajua hivyo. Kwa hiyo tu ni kuangalia uhalisia. Kwa mimi sio mama, mama mwenyewe ndo mjuaji. Nimeziona, nimezisikia na kuanza kuzisikia mwaka huu, nimezisikia zamani sana. Mimi nazijua zamani sana, nazifahamu kitambo sana, kitambo sana, zamani sana na yani kuna vitu vingi sori sana nyuma ambavyo unajua bana, mwisho wa siku bana, mimi namwona ule mtoto ni kama malaika wa Mwenyezi Mungu, unajua eh? kwa sitaki kumhukumu kwa chochote, kwa sababu ule ni malaika Mungu, na mimi kama Diamond, mimi nishakuwa au nishakuwa nawasaidia au nawawezesha watoto au wengi ambao pengine sio damu yangu, so mimi anihitaji mtu kwa damu yangu, labda ndo ku, kumsaidia au kufanya nini au unajua hivyo, niko cool tu, lakini tu hasa kwa wazazi, unajua kuomba tu, na sio tu kwake, labda pengine kama kuna kuna yote au nini, sitaki kusema ni kulitolea sahihi ni hivi au iko hivi, kwa sababu mwenye ufahamu wa ukweli, hiyo inakuwa ni mzazi wa kike. Mama ndo anajua. Kwa hiyo mimi sipo katika position ya kusema, lakini mzazi ndo anajua. Hata mimi ah, yaani hizo mi nimeanza kusikia zamani sana, Nimeanza kuzichunguza kuzifuatilia na nini hivyo, yaani nishaingia deep kwa kina, nishaongea naye paka yeye muda sana. Kwa hiyo ah, sho siku ule malaika bana, so yeah. tusi na atakwenda kuwa anaziona hizi interview na nini, sio tusimtie mtoto katika misongo ya nini, atakuja atakuwa yeah. kuwa anajua bana, so sema tu mamake sasa mwenyewe kuna namna nzuri ya kuweka mtoto ili unajua kuna kitu kibaya kama unakuwa mtoto ujielewi kama ni hivi au ni hivi ni hivi yani mimi nime yani kuna namna ujisikii vizuri looking at myself the way how I grew up mm -hmm. katika maisha yangu mm -hmm yani unajua hivyo eh? kwa sababu mimi mwenyewe mimi nimekuja kumjua mzazi wangu nikiwa mkubwa mm -hmm. zani sikumbuki mwaka elfu mbili oh, really? elfu mbili na kitu si elfu mbili na ngapi mm -hmm. nadhani kabla hii juzi watu ambao wanasikia mimi nishajua zamani way back <laughs> way back oh, yeah hata alikuwa akiongea mzee Abdul, kwa siwezi kumjibu, siwezi kusema nini na nini na nini, mm. na baki naona kama ah, mwisho siku bwana, mzee mzee wangu namwekea heshima. Ah, mambo ya wazazi mimi naheshimugi sana, mambo ya watoto naheshimu sana, kwa sababu mwisho siku hii dunia tunapita tu. Very true, very true. E, yani tuna tutakufa kwa maana na tusiangalie sana kwenye undugu za damu sio damu, lakini mtu kama anachoweza kusaidia saidia, kama gani basi. Oh yeah. Wengine wanajiuliza pengine utokaji wa Rayvan ulikuwa tofauti na wengine kwenye upande wa malipo, labda hakulipa na ndio maana kumekuwa hakuna hizo kelele, ndio kitu ambacho watu wengi pia wamekuwa wanajiuliza. Sio kweli tena Rayvan amelipa fedha nyingi kuliko Harmonize. Oh yeah. Rayvan amelipa fedha nyingi kuliko Harmonize. Mm -hmm. Fumbo nadhani unajua hilo. Mm -hmm. Rayvan amelipa fedha nyingi kuliko Harmonize. Naelewa bana. So Mi nafikiri tu labda, as I said, mentality ya mwanzo ilikuwa inaaminika napogombana na Diamond ndo hivyo yeah. Lakini which nadhani watu wakiangalia pia wanaona kama haiwoki hivyo, oh, lakini oh, yeah. Ukifanya kazi nzuri tu, najua hivyo kazi inaenda. Sidhamini kila msanii anayefanya vizuri ametoa nyimbo zake, J Melody zinafanya vizuri, mbona yagombana naye mm-hmm. mali hiyo Mario siagombana. Tunaheshimiana, hiyo mimi tunaheshimia mdogo wangu tunaheshimiana naye sana. Nadhani miongoni mwa vitu ambavyo vimezungumzwa sana pia 2022 ni kuhusiana na ndege pamoja na helikopta. Ni vitu ambavyo vilizua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini kila mmoja amekuwa anajiuliza uh, vipi mwaka unaisha sasa hivi, lakini ndege pamoja na helikopta hatujaviona. Imekuwaje? Kwanza uh, niseme kwa ma uh, agent ambao nimetumia ikiwemo mtu mmoja anaitwa Mr. T wameniangusha sana. Kwanza wamenifedhesha, mfano nikae ni mwongo kwenye jamii, unakunifedhesha mimi, unifedheshi tu mimi, unafedhesha tasnia nzima, kwa sababu sisi hatukuwa tunanua tu kwa sababu ya Diamond, lakini kwa sababu kuonekana kama nyewa popo, hata si hivyo vitu tunavifanya, unajua mm, hivyo mm, inawezekana eh. ingesaidia leo, kesho na kuna mimi, kuna wasanii wakiwa na tip zao, mfano mzuri show yangu wa Rwanda, moja ya vitu ambavyo vimechangia ilikuwa masuala ya usafiri, kwa sababu mm. ya Rwanda ilikuwa iende kwa, kuna mambo ya kusafiri mengi, kuna ndege inatakiwa lipie, jamaa wamechelewa, yani mm. hivyo mm. mm. wakati ningewasha mchuma tu nilikuwa nishafika. Yeah, yeah. Kwa hiyo ina maana agent ambaye nimetumia anaitwa Mr. T, mwanasheria wangu anajua mm. na tuna swala lake, ripoti polisi Oh, yeah. Kesi serious na nilimpigia hadi simu Mheshimiwa Waziri Bashungwa pia okay, kumwambia kwa sababu tulifuata process zote kama helikopta tulilipia yote, tumelipia mpaka insurance yeah, mm. tumelipia helikopta yote mm -hmm. insurance yake dola elfu arobaini na ngapi Fumbwe, insurance ya ya helikopta ya mwaka mzima mm -hmm. atuletea stori ma kesho inakuja kesho kesho nini sasa mimi mwanasheria wangu ni mtu wa subira sana. Mimi kuna stamu subira sina. Mm -hmm. Nikamwambia huyu anatuletea masiara kwa sababu naye mwanasheria wangu mstaarabu sana. Mm -hmm. Mkuu mkali kidogo. Alkadhalika katika masuala ya ndege yetu ambayo itakiwa ifike takia mwaka mwaka huu mwezi wa nane wa tisa oh, yeah. Kwa kufika tangia mwezi wa saba oh, yeah. So ina maana nadhani watu ambao tumetumia kutufanyia zoezi si watu sahihi oh, yeah. Na nafikiri pia swala lipo na linaingia kwenye mahakama sasa ilivyo, kwa sababu eh, kisheria mm-hmm. zaidi ili kesho na kesho kutwa watu hao watambuliki, hata mtu mwingine anayetaka kufanya nao kibiashara kumtahadharisha, kwa sababu ni fedha nyingi sana. Oh, yeah. Zimetoka fedha nyingi sana mm. nyingi sana Tambo, wewe unajua fedha nyingi sana zimetoka. Alafu kampuni au taasisi inapoamua kuweka uwekezaji sio unaweka kwa sababu ya sifa yeah. kwa sababu naamini kwanza ni biashara, sababu ingetumika kama airline ambayo ina inakodisha ina, ina watu mm -hmm. na kuji, kupata kipato, serikali kupata kodi yake sasa tafsiri yake yani, hawa watu ambao tumwagiza kufanya wametuletea utoto, labda niseme, au hawajajua thamani ya hicho kitu. So oh, yeah. Wana yangu wana sheria tena, tuko very strict, yani ni very sensitive Oh yeah. E, e, so, so Amenifedhesha kwanza kufanya nionekane muongo, mimi nishapita umri wa uongo. Mm -hmm. Yaani muda kudanganya vitu, yani mimi nishamaliza miaka hiyo nilikuwa nafanya mwaka 2011 12 kumi na fake life. Oh yeah. Mimi sasa hivi kama sina sina, kama naweza naweza, kama siwezi siwezi, kwani nitakufa? Mm -hmm. Kama bwana kitu siwezi, mimi nasema tu siwezi. kwani nijikweze kwenye kitu ambacho sinacho? Yeah. Sema tu mimi na ile spirit ya kwamba siaminiki kitu kinashindikanika, mimi naamini kitu kinawezekana. Kwa hiyo nikisemaga hivyo Watanzania wenzangu wanaona kama huu muongo mhm. mpaka mm -hmm. ikitokea eh, bwana, kweli ndio imewezekana, kama sio Rose Rose hapa watu wanaona kama wewe eh, Simba cha kitu akiwezekaniki, labda akanunua dadangu yule wa Marekani akaandika story nyingi Mm -hmm. Iliposhuka akaona kapiga kali nani mwaka ule ule original, ni mwaka huu nakuletea 0 kilomita. Mm -hmm. Kwa tafsiri yake mimi nasipia kitu kinawezekana, na hii pia napenda kuitumia ili watu waone sio kila kitu lalamika tu serikali yeah. unakuwa kama yani unafanya serikali ionekane kama haifanyi shughuli yake kati yeah. shughuli inafanya kwa na sisi pia kujitathmini kuangalia kutafakari tutatumia fursa vipi so mimi sinaga nidhamu ya woga leo nikikwambia nafikiria kama niwe na sijui kitu gani yani mimi nitapambana kama kinawezekana wenzangu kama kuna mwanadamu alifanya amini mimi nitafanya